Πολλοί πολίτε κάνουν την ερώτηση: Ποιο είναι ο αποτελεσματικότερο τρόπο για να περιορίσουμε την πλαστική ρήπανση. Η απάντηση είναι πολύ απλή. Ο καλύτερο τρόπο είναι να σταματήσουμε να καταναλώνουμε τόσε μεγάλε ποσότητε πλαστικών. Εκτιμάται ότι το 2019 δημιουργήσαμε πάνω από 700.000 τόνου πλαστικών απορριμμάτων μόνο στην Ελλάδα. Ένα πολύ μικρό ποσοστό οδηγήθηκε στην ανακύκλωση, περίπου 8 με 10%, ενώ το μεγαλύτερο μέρο κατέληξε στι χωματέρε. Σαν να μην έφτανε αυτό, περίπου 50.000 τόνοι πλαστικών απορριμμάτων διέρευσαν στο φυσικό περιβάλλον και 11.500 κατέληξαν στις θάλασσές μας. Είναι σαν να ρίχνουμε με άλλα λόγια σχεδόν ένα εκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια στη θάλασσα ε, κάθε ημέρα. Είναι τεράστια η ποσότητα και αξίζει αυτό να μας προβληματίσει. Οι πολίτες βέβαια το ρωτάνε αυτό και από την άλλη ρωτάνε μα και εμείς τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Κάτι άλλο μπορούμε να κάνουμε είναι να μάθουμε τι ανακυκλώνεται και τι όχι από τα πλαστικά. Διότι σήμερα ένα μεγάλο μέρος των πλαστικών που κυκλοφορούν στην αγορά δυστυχώς δεν μπορεί να ανακυκλωθεί. Πρόκειται κυρίως για προϊόντα από εύκαμπτο πλαστικό, όπως για παράδειγμα οι συσκευασίε από τα ζυμαρικά και τα όσπρια που τα χρησιμοποιούμε και καταναλώνουμε κατά κόρο. Δεν βοηθάει αυτό το προβληματικό σύστημα σήμανσης των πλαστικών προϊόντων. Πάρα πολλοί κόσμος βλέπει ε, το σηματάκι Green Dot στη συσκευασία και νομίζει ότι αυτό το προϊόν ανακυκλώνεται, όμως αυτό το σηματάκι δείχνει μόνο ότι για αυτό το προϊόν, για αυτή τη συσκευασία έχουν πληρωθεί εισφορές μέσα στο λεγόμενο εναλλακτικό σύστημα ε, διαχείρισης των απορριμμάτων. Αντί να καταναλώνουμε πλαστικά, να αρχίσουμε να επενδύουμε σε εισαγωγικά στην επαναχρησιμοποίηση παγούρι πολλαπλών χρήσεων για το νερό μας, ποτήρι πολλαπλών χρήσεων για τον καφέ μας. Να μπορούμε να πηγαίνουμε με το δικό μας τάπερ, με το δικό μας σκεύος, να ψωνίζουμε στα σούπερ μάρκετ, στα παντοπολία, στη λαϊκή. Ο νόμος 4736 του 2020 για τα πλαστικά μιας χρήσης προβλέπει ότι όλοι εμείς οι πολίτες μπορούμε πλέον από τον Ιανουάριο του 2022 να ψωνίζουμε με δικά μας σκεύη και όχι μόνο αυτό, θα πρέπει κιόλα οι επιχειρήσεις να μας προσφέρουν και μία έκπτωση πράγμα και αυτό πάρα πάρα πολύ σημαντικό που πρέπει να αγκαλιαστεί από όλους εμάς τους πολίτες. Οι πολίτες αποτελούν ένα κομμάτι τη εξίσωση για την καταπολέμηση πλαστική ρήπανση. Δεν είναι όμω το μοναδικό. Αναφέρομαι στην πολιτεία αλλά και στι επιχειρήσει. Οι μεν επιχειρήσει θα πρέπει να επενδύσουν πολύ περισσότερο στον οικολογικό σχεδιασμό, έτσι ώστε να διασφαλίσουν πω μέχρι το 2025 όλα τα πλαστικά προϊόντα και οι πλαστικές ε, συσκευασίες που διαθέτουν στην αγορά είναι πλήρως ανακυκλώσιμες και μπορούν με ασφάλεια να ανακυκλωθούν όχι σε κάποιο ιδεατό σύστημα, αλλά στα υφιστάμενα συστήματα ανακύκλωση που διαθέτει κάθε χώρα. Ταυτόχρονα επίσης θα πρέπει οι επιχειρήσεις να καταβάλουν πολύ περισσότερες εισφορές στα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης. Η πολιτεία από την πλευρά της θα πρέπει και αυτή να κάνει κάτι. Για να το καταφέρει αυτό θα πρέπει να δημιουργήσει ένα μείγμα κινήτρων και αντικινήτρων. Να δώσει έμφαση ε, στο πληρώνω σε πετάω, να καταφέρουμε δηλαδή με άλλα λόγια εμείς οι πολίτες να πληρώνουμε τα απορρίμματα ε, που παράγουμε βάσει των ποσοτήτων και όχι βάσει των τετραγωνικών μέτρων του σπιτιού μας όπως ισχύει ως σήμερα να επιβάλλουν ένα ικανοποιητικό τέλος ταφής έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα καλό αντικίνητρο για τις δημοτικές αρχές προκειμένου να επενδύσουν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών τους και ταυτόχρονα θα πρέπει να κάνουν πράξη αυτό που λέγεται διαλογή στην πηγή. Δηλαδή χωριστά ρεύματα ανακυκλώσιμων υλικών, χωριστό ρεύμα συλλογή των πλαστικών προϊόντων, με συλλογή πόρτα-πόρτα, έτσι ώστε σε ένα εύλογο βάθος χρόνου να δούμε την οριστική κατάργηση του σημερινού αναποτελεσματικού μεικτού συστήματος του πράσινου και του κάδου. Η ελληνική πολιτεία δεν είναι μόνη της σε αυτή την προσπάθεια. Αρρωγός θα πρέπει να θεωρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι μόνο το ότι έχει αντιληφθεί το σύνολο της Ευρώπης το πρόβλημα της πλαστικής ρήπανσης, ταυτόχρονα λαμβάνει μέτρα και προγραμματίζει πάρα πολλές δράσεις προκειμένου η Ευρώπη να ε, τρόπον να, να μεταβεί σε αυτό που λέγεται κυκλική οικονομία. Με απότερο στόχο έως το 2050 η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει μία ήπειρος, ας το πούμε έτσι, μηδενικών αποβλήτων. Η Ελλάδα όμως πρόσφατα εξήγηλε τη δημιουργία τουλάχιστον τεσσάρων μονάδων καύσης ε, σκουπιδιών με ορίζοντα δημιουργία στα επόμενα πέντε χρόνια. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να είμαστε σαφείς. Η λειτουργία μονάδων καύσης σκουπιδιών έρχεται σε καταφανέστατη αντίθεση με τους κλιματικούς στόχους που έχει υιοθετήσει και θα πρέπει να εφαρμόσει η Ελλάδα το αργότερο μέχρι το 2040. Για τη μείωση της πλαστικής ρήπανσης, τοπική αυτοδιοίκηση και πολίτες θα πρέπει να ενεργήσουμε σαν μία οντότητα. Όλοι μαζί, ένα.